Hi julle, wie Heidi van Stencil Works. Vandag het ek 'n vinnige projek. Ons weet almal dit is 10 weke en dan sit Kersfees. En ons het almal daai of vriendinne of iemand vir wie jy net iets kleins wil gee en jy wil nou ook nie hê dit moet baie van jou tyd of baie geld kos nie. Nou 'n maklike manier om enige iets te kan opvrolik is maar met verf. Nou ek het sommer hierdie memo books gekoop by ons uh lokale checkers. Hulle was dink ek R9.99. So ja, eindproduk gaan eintlik so lyk. Like. Wat lekker is, ek meen ons vrouens het altyd 'n boekie nodig in ons um handsakke en so aan so en hierdie is lekker klein, maklik en vinnig om te maak. En al wat jy vir hierdie projek gaan nodig hê is die volgende. Jou boekie, verf van jou keuse. Ek gebruik Calamie, beste verf. 'n baie goeie seelaar want dit is waarmee jy gaan seël sowel as plak. En dan drie pragtige of okay, daai ene is al reeds gebak. Twee pragtige prints van eh, Karoo Chic. Hulle is in A5 grootte beskikbaar en ek gaan nou vir julle wys dat al dink jy dis groot en dit gaan nie werk nie, gaan ek nou vir jou wys hoe kan jy net 'n gedeelte gebruik. Goed. Dan twee goeie kwaste, een vir jou sealer en een vir jou verf. En dan 'n sker, 'n Emily bot om jou rande mooi te kry en dan hier is nie noodsaaklik nie. Ek het 'n labeler gebruik, 'n labelmaker gebruik om daai bewoording op te sit. Jy hoef nie. As jy nie een het nie, dan gebruik jy sommer jou rekenaar en print vir jou uit. Sou jy wou. Dis alles persoonlike smaak. En dan ook nie iets wat noodsaaklik is nie as jy 'n klomp ou ensiklopedie het, kan jy dit gebruik. Die probleem is, ons moet onthou verf is waterbasis. Met ander woorde, op karton of papier gaan dit bak trek. So om dit uit te sny wat ek kry baie mense wat boeke verf of leers verf, dan sê hulle hulle hou nie daarvan nie want dit uh, uh, raak gebuig. Um hierdie is sommer 'n uh, eh, 'n uh, uh, pres wat ek self gemaak het. Dit is twee houtsnyborde van Pep Home en dan net 'n skroef met 'n wingnut aan. Maar dis nie nodig nie, jy kan net 'n klomp swaar boeke ook opsit. Goed. Nou om te begin, gaan ek nou eers begin met hierdie een wat ek nou besluit het dat ek hierdie protea wil opsit. Die protea gaan nie heeltemal inkom nie, maar dit is fine jy hoef nie die hele prentjie op te kry nie. Goed. Ek het besluit oor my agtergrond lig is en ek wil hê die protea moet uitstaan, het ek besluit om vir Lily of the Valley te gaan. Lily of the Valley is een van daai regte romerige kleure. Hy's nie grys nie, hy's nie krem nie, hy's so tussenin kleur en dis waarmee ek gaan uh, eh, verf vandag. Nou goed. Dan begin ons en Ek het agtergekom met hierdie boekies omdat dit 'n swart boekie is, moet jy gebruik maak van twee lae verf. So ek gaan nou die eerste een opsit. Goed, een ding wat ek net wil sê ook is vir veiligheid, sit maar plastiek in. Dit het ek ook maar geleer want anders gaan jou papier gaan jou eh, jy oorverf op jou papier. As jou boekie vir jou voel dis die verf is te grof, spuit jou kwas nat en dan gebruik jy ek hou van tekstuur so vir my is dit nie 'n probleem nie. So ek gaan hom nou net sy eerste laag gee, dan gaan ek vir julle solank wys op die ander boekie hoe maklik is dit om karoo chic se papiere te gebruik. julle kan sien hy's baie goed gedek. Dan gebruik ek ons Calamie Sweet Sealer. Sweet Sealer is 'n lieflike hy gee regte gladde afwerking, maar hy werk fantasties as 'n gom. Oh God, kom ons hou net hierdie af. En verkieslik vir ons gou gou af. Goed, Nou wil ek hierdie boekie wil ek bietjie meer manlik maak as die gewone uh vroulike goed. So ek het besluit hierdie van Karoshi Kusmis verskriklik mooi en baie masculine of manlike print. So wat ek gaan doen is nou gaan ek gou-gou meet min of meer. Ek wil daarmee boot uit hê. So wat ek doen, maklike manier om te merk waar jy moet sny is deur dit goed te vryf en dan van daar af doen jy hom ek sny hom altyd maar 'n bietjie groter sodat ek hom 'n perfekte rand kan gee. Want anders as mens op te klein, jy kan altyd afvat, maar jy kan nooit bysit nie. En dan onthou om jou wit rande af te sny. Goed, en dan vat jy hom nou min of meer waar jy hom wil hê. En dan vat jy jou sealer Maar net seker jy die regte mm, ja. Ek wil nie onderste bo plak nie. Dit kan nogal 'n foutjie wees. Goed, dan wat ek gewoonlik doen is ek sit hom so en ek begin ek smeer nie eers die sealer aan nie. Dit is nie nodig nie hierdie hierdie papier textuur betekent dat dit kan trek deur. En veral aan die kante Moenie suinig wees met jou sealer nie. Onthou hy word droog as jy sien by die hoeke sukkel hy om deur te gaan, dan kan jy hom maar oplig en jy kan hom maar En daar sy. Nou wag jy tot hy heeltemal droog is voor ons dan nou die rande gaan afhaal en dan verder vorm. Ek hou daarvan om twee lae op hulle te sit, dan weet jy hy's redelik goed geseël. So. En nou wag ons maar vir dit om droog te word. Nou ons ander boekie wat al sy twee lae verf op het, weerskante. Al wat ons nou doen is, nou moet ons sy hierdie prentjie is nou gedruk in landskap vorm so nou moet ons net bepaal min of meer ek gee nie om dat die protea bietjie af van die blad af gaan nie so al wat ek weer doen is ons maak net ons lyne en dan wat ek gewoonlik probeer doen is om hom bietjie groter te sny. ook. Maak net baie seker dat jy 'n goeie lyn maak. Sodat jy 'n lyn het waar volgens jy kan werk. En dan sit weer dieselfde. Ons vat ons sweet sealer. Nou gaan ek julle wys, jy kan kan nou maak soos wat jy met Mod Podge ook maak en hom eers smeer. En dan hom basies begin deur hom dan te vyf. Jy kan hom lekker smeer want hy jy wil tog hê hy moet lekker plak. So dan En dit hou die rede vir die plastiek is maar net dat jou die gom nie oorgaan en jou bladsye mekaar laat vas kom nie. En dan sit nou dieselfde as met die skip een. Jy laat hom nou goed droog word, gee hom sy tweede koud. Maak jou rande mooi en sien daar nou, maklik en vinnig het jy kleiner goedkoop geskenkies. Wat jy vir e, vir die juffrouens kan maak by die skool of vir vriendinne, maar ja, en dit is so maklik soos dit. Goed. Terwyl jy aan die Protea droog word, gaan ek gou vir julle wys hoe kan jy jou rande highlight. Ek gaan far far away gebruik omdat dit die ligte kleur is wat reeds agter is. Goed. Ek gebruik sommer een van my my stencil kwaste, maak hom droog en dan al wat jy doen is jy tap jou verf net so 'n bietjie op. Jy kan hom nou met jou vinger vee ook as jy nie heeltemal daai om daai smeer effek wil gee en dan by die hoeke kan jy hom nou dieper invat. Soos julle sien daar, hy gaan dieper in as by die gewone En daar sê ja, jy kan dit nou doen met of 'n uh, eh, ek kon selfs brein gegaan het wat ek wel sal doen eh, met die protea is sal ek meer vir 'n breinerige agtergrond of rand gaan as vir 'n uh, eh, ligter kleur. Hier met da, hierdie ene het ek weer meer gegaan vir die pink as 'n randpatroon. En dis so maklik soos dit. Hier's ek gaan sommer nou sy rand, hy's nog bietjie klam, maar jy kan sy rand doen wanneer hy nat is of wanneer hy droog is. As jy dit doen wanneer hy nat is, is hy net 'n bietjie meer half daai gestres look. Maar al wat jy doen is jy gaan die hele tyd oor op dieselfde plek. daar sy mense so maklik soos dit kan jy klein geskenkies maak vir nou vir Kerstyd en al wat jy nodig het is 'n boekie, ons karoo chic papier, 'n eh, blikkie sealer en verf om jou boekies mee te verf. En daar is hy. En asseblief subscribe hier onder erns, daar knoppie druk hom. Dankie julle, sien julle met die volgende een. Bye.